Sekali anjen teng ulang-ulang deui kesalahan sami manine telinga nyeri teka tegana tebosen-bosen ngumbar-ngumbar cinta tak ya puas-puasna Lu kali ku ngagukin Lain sabarana Lain dagoanan Asa buntu temangi jalan Kerkasayaan saha doan diduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan abdi rela pasrah capek kaku gulung masalah hate geus can teka ubara Menit iya Adi pamit nari makan cinta nu leit ngaungken rasa numpat kalluhur langit Abbirlah uru diriubur bang Harpan nu suci Malit ke rasaakan nyeri, Quan Denangken ati Kacing asam purat ngalengngka kacing api cemboga ara Abdi bulut bulut bulut ke pastisti anjing Iye arti palingir nari makan cinta nu lei Napken rasa nupat kalhur langi Abdlahulu diri uburpangharpan nu suci Malit ke rasakan nyeri, menang ke hati kacingng asa belet kalengngka kacang Abdi can Boga Abdi bulet pulet pule le pasti anj kacin asam berat ngalegngka kacin abdichan boga ara Abdi bullet bulletpullet le pastisti anjng